hola, estoy acá en un video de Minecraft en el cual lo dejamos en el capítulo anterior, en el cual hicimos la mitad de la casa. Estoy acá en Espero que les haya gustado el video anterior. Fue muy divertido. Vamos a seguir con la casa que nos han pedido. Así que sigamos. Estamos en esta casa que es muy linda. No la hemos terminado. Pero en el próximo video la, la terminaré. Ah, detrás de cámaras. Bueno, ah. カウント。ははは、うん、うん、うん。ペーヤカスタん。 De regreso. ¿Dónde? por los sonidos que hay. Es que están arreglando algo. Además, no hay tanta señal. Ven que ahí está al máximo, pero en realidad es que hay un fallo en mi computador. No hay tanta señal. No sé por qué está la skin. Bueno, el skin de mi Juan. うんうん。あ、みおほう。 水果。 con la guau, guau, bowling, guacamole, guacamole. Arroz con queso, arroz con queso, la spin rescue. Power Rangers, la spin rescue. Mm -hmm. se. Alejar un poquito del micro por Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween,

Miren mi casa, más crack, más crack, más crack, más crack, más crack, más crack, más crack, es más crack, más crack, más crack, más crack, mi casa, más crack, más crack, soy un crack de las papayas, más crack, más crack, más crack. Mas krak, mas krak, makasak, mas krak, mas krak, mas krak, mas krak, mas krak, mas krak, mas krak. Soy mas krak, telos mas krak, mas krak, mas krak, mas krak, mas krak, mas maskrak maskrak maskrak mas maskrak maskrak maskrak maskrak maskrak mas maskrak mas maskrak mas maskrak más crack. Mucho más crack esta casa. Más crack. Soy un más crack, la casa más, más crack. Ok amigos, acá dejo el vídeo de hoy. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah. Chao.